Новини свіжі. Новини. Всім привіт, це Макс Прайм. Перевірив новини, тому що їх багато, я тепер знаю, як їх відштовхувати. Погнали. Так, 78 новин, я в шоці. Так, декілька нових давайте. Потім старі подивимось. В столиці для сил територи... Е, територіальної оборони заводять дополнительне оружие, а ще його роздають, планують на утро п'ятниця 25 февраля. сегодня у вас, у меня завтра. Каково, какие оружия? Я что-то вообще не понял. Оружие можно будет получить по таким адресам. А, э, там, а, Киев. Утром. Друзья, если вы с Киева и смотрите данный ролик в пятницу, 25 февраля, в вашем Киеве, Шевчицкий район, улица Пугачок 2, 10. Ну, в принципе, это доступно всем. Голосовые район, улица Лупоншка, Скай 9, ну и так дальше. Что, не все тайны раскрыли, да? А то я скрытный. Далее, продолжим. Українську мову. Так. Валерій з- залишився про першу добу оборони України від російського нападу. Про першу добу. Вони залишаються на добу, щоб спати, відпочивати, коли країна зараз у війні? Ви що робите? Я не розумію. Людина ще може спати. Після цього, як ви спите? Війна ж іде. Я не розумію. Я створив однокласники, там заливаю ще ролики, якщо щось буде. Це VPN треба сам додав. Там, якщо дали канал, то там є. Далі. Це це важко добре закінчить закінчилась тим, що <clears throat> ми не дали ворогу досягти своєї загарбницьких планів. Хоч, хоч так ось, але багато Харкові. Вони відступили, відпочивають. Ви також. Це погано. <clears throat> Ви ж можете їх добивати, міни порозставляти. <clears throat> Все останнє, блін, ну робіть щось. Ми не є все составляти, все не підходьте. Вступили клас. Хоч хоч хтось передайте. Будь ласка, наберіть багато переглядів. Передайте. Владі. Це короткий відеоролик. Це дуже необхідно. необхідно. Українські військові продовжують бої. А, вони ще продовжують. За Харків. Херсон, Суми, Охтирку та Сіверську напрямок, хоча б Одесу мінами. Чи там щось ще. Донецьк, Луганськ мінами, ні? Ну як хотіти? Ну якщо там нікого нема. Чи ви боїтесь? Щоб там часу не забирало, поставити міну декілька кадрів відправити на планк, а декілька хай залишається, хай дивиться на шоу мінов як красиво вода на мини зривається. Це добре. <clears throat> Купляйте, дай, дайте Великобританії, США, Україні, будь ласка, міни, мільйон мінів, а не оружие, так, це добре, це добре. Вони є, добре. А міни нема. Це погано. Повідомте, будь ласка, комусь. Бо пишу в інстаграмі Зеленському, не відповідає, що робити, не знаю, тому що я не популярна. Я на Києві. Ви в Києві, ви зробите щось. Помагайте Києву. А я допомагаю з іншої сторони. Або щось таке буде. Так, щось новеньке. У разі глухового та перемоги зупинили російську колону. Добре. Міці ЗЕУС тримають Зелестійна, самостійна українська плавна, щось таке. Ну, Українська війна, ну, вояки тримають оборону у зоні ООС та не дозволяє російській армії прорвати фронт. Це добре. Повітряні сили відбуваються аудари. Авіаудари. Такі, такі от дум-дум-дум, щось таке. Авіаудари, щось таке. І вони намагаються це не робити. Знаєте, що Херсон зараз дуже нелепо. Це дуже погано, тому що Херсон здався. Ось так от. Херсон здався. Зараз всі будуть здаватись. Нащо нам це? Люди, добрі люди, буде. Буде, добрі люди. Це не ж погано. Повідомте, пожалуйста, будь ласка, моєму кураторі чи щось там комусь, бо через це може піти щось. Погано настрій. Але є монобанк, <laughs> де ви можете інвестувати. Біткоін. А біткоін можете так. Там bitcoin.com.ua Тому що зараз на саме не, не можна продати долари, але купити дорогі долари можна. М -м -м. Акція називається. О, щось нове. Ніка Харків впевнено тримає стрій. 5 хвилин тому. Харків тримає впевнений стрій. Тому я хочу допом- допомогти якось. Япония м, вводит запрет на выдачу виз гражданам России, замораживает активы ч- части лиц и организаций, замораживает акты финансовых организаций, вводит а санкции в э, Э, отношении экспортного России товары, которые могут быть использованы в военных целях. Угу. Ну, Теперь раз я знаю, что все враги, кроме Китая, спасибо, ну ладно, в принципе, кроме военных целях. Она хочет, чтобы не было военных целей, добро? Ну, понял, молодец, хоть что-то. Даже не знаю, что ж такое будет с Украиной. Давай дальше. Как-то пугает все дело. Шановні співробітники, 7 хвилин, жителі жителі Сум'їнської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Хер... Харківської областей, а нема Одеської, всяке таке. Ось чись нема. Тому що там міни. Добре, продовжуйте. Е, Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Не зрозумів, що війна продовжується у Харківській області, у Житомирській області, у Київській, Херсонській, Сумінській, Чернігівській. Берите мини, беріть з винтовки і стріляйте на паливо і безприпасами. Паливо і боєприпаси. Паливо, звичайно, напевно, щось таке. Ну, щось таке мощне, щоб не зривало сам себе. Це логіка о. А не в танки, блін, ну, железо, ну що? Ну що, в колеса що ли будете? Знаючи колеса? Можете яму подарувати, ви ж українці, ви ж даруєте їм яму погані. Тому вони не будуть нападати, тому що у вас погані ями Україна. Тому робіть також, продовжуйте. Передавайте інформацію про просунення ворожих технік українських військових або керівництва своїх населених пунктів, районів, областей. Тільки разом переможемо. Якщо хочете допомогти Україні, то робіть так. Передавайте інформацію про пересунення ворожих технік українських військових або ворожих технік українських військових або керівництва своїх населених пунктів районів областях. ворожої техніки. А українських військових це що? Їх що? Так. Росію. Добавлю. Все. О, що це таке? В центрі Сум місцевим жителям слов... словили окупантам. Не хотели? Чем вы сюда едете? Не понял, давай послушаем. Я буду говорить все. Вы ну, слушайте. Зачем это делаете? С Москвы. То, кто из нашу страну. Мы хотели. Чем вы сюда едете? Говорили. Мы забрали людей. Я не хочу. Ой, мне Олег. Самозачем звук. Центр города. Так, концерт там. Это, возможно, провокация. На видеоролике непонятно что. Какой-то костюм, руки запечатаны. Фигня какая-то, ну что прикалываетесь? Запланирован народ, не верим. В принципе опасно, поэтому делаем все возможное, срочно. Э, Новая Зеленский вводит э, второй пакет санкций против РФ. Среди прочего НС запретит экспорт российских товаров на свою территорию. Вот такое. Хорошо, Генеральний штаб ЗСУ, Закордонний СБУ, ну, в общем-то, там українські ЗМІ, тобто солдати. Шановні співробітники, Житомирський так, це вже так. Тільки разом переможемо. Читав. Е, ну, зрозуміло. Що знаю я. Е, капець, що відбувається в що ви робите? Давай допоможемо Україні. Тому лайк підписка хоча б якось, щоб розпространяти цей відеоролик. Орієнтивно втрата противники складає так дуже спам знову щось там показують, вкладають, щоб хайпанути. А я знімаю ролики такі. Ну ладно, хай буде так, хай хай О! Що? Теж не спите. Тільки в такий момент розумієш, що твої проблеми, що були до того за, взагалі не проблеми. Нагадую, допомога армії можна тут. Он що? Хоче допомогти тепер? Он боїться за своє життя 16-річний бізнесмен, я так його називаю, хай буде так, а я його доганю. Так я, може, старший його. Найделька багато років, але я вгомію. Теж не спите, тільки в такі моменти розумієш, що твої проблеми, що були до того, взагалі не проблеми. Лою включив. Умний, блін. Не люблю такого чоловіка. Він пише, твоє тільки в такі моменти, такі моменти, коли війна. Е, розумієш, чого розумієш, що твої проблеми, що були до того, взагалі не проблеми. Він не знімає ролики, а я знімаю. Я не розумію його. Я зовсім його не розумію, що він. А, він хоче казати, що він турбується про армію і ще раз другу ссылку кидає. Ой, думаю, ну він добрий, ага. На востоке весело до ус... Не понял, восток весело говорят. Не... Какой восток? То есть, значит, к нему не едет, а ко мне едет? Вы что, прикалываетесь? Сейчас восток Украина. Восток Украины. Ой. Сейчас будет. Вы не офигели? Хитро сделано, блин, откосились. Е, Я із Києва тут більше-менш спокійно, хоча я живу у спальному районі. Самый раздражительный комментарий это На востоке весело. До... На востоке весело. Да? Весело? Угу. Капец, блин. Не спится, хочет помочь, и ночью не спит тоже. 16-летний. А когда мне было 16, я спал. Честно. когда я не спал уже 18. Я в шоке. О. Не понял. Э, Бережи Боже Украина Путин щоб ты От, е, да, класно. Так, що це таке? Херсон. Ой, починається. Херсон вже палає. 4 авич, авич, ніч. Писком. Центральний ринок. Херсон кажуть. Горить Харсон. оборони бої в районі Херсона ЗБУ відбувається автомобілізація міст і закріплення на лівому березі Дніпра. Зачекайте, це рядом з цими? Ви відступаєте Україну? Дніпро. Город в Україні. Я не розумію, ми що відступаємо? Що ми робимо? Вперед-вперед. Який назад. Це правильно, що Україна хоче? Воно віддало 25% своєї країни. Довзо. Що? Що Росія зробила? Ось ось ця точка. До цієї точки половина майже. Наполовину. Росія забрала. вони виступають до цієї точки. Там будуть армії, напевно. Наши военные отбыли автомобилизацию МОЗ в Херсоне и ведут оборонные действия, сообщает. А отбили 640 подписчиков. Ага, да сейчас не верю. Зеленский оголосил законную, за, загальную мобилизацию. А, так это ж 24 февраля. Я путаю блин, февраля. Ой, уже вроде пора заканчивать. Ладно, по-быстрому. Ладно. Харків впевнено тримає стрій. Все, впевнено тримає стрій вперед. Давай си Я знімаю, тому що я бідна людина, в мене немає грошей. Зараз вони в мене тут, якось я повинен їх. Я думаю, вже неможливо. Ну, їх показати, але потім вже наче все ж таки до побачення.